Now kukho ke ukufunda ngababini. Into amaxa sifunda ngababini siba ngaphi ke? Nibabini niphethe incwadi enye. Yaqonda? Nibabini niphethe incwadi enye. Khawucinge ke ngoku. Xa sifunda ngababini inoba sithi senza njani? ayimele inaba senza njani andiva mntanam o oh, xa nihlalayo ne sendimanzi uba siqale sithethe phaa ngowufunda xa uphethe incwadi inoba nifunda ngexesha elinye kwenzeka njani kwenzeka njani aza ow oh, uthini ibhayi umntu uqala kufunda omnye omnye esenza ntoni emamele masithi ke ngoku ulingomso sonke siphethe iincwadi zethu sihleli nabahlobo bethu siyafunda heyi funeke sifunde njani ndithi ndihayi okay ndinyaniselo kamnandi ne kodwa ke ndiza kwenza umzekelo funeke ndithi Ekugqibeleni umhambi wathi, Ivuthiwe ngoku isu. Very nice. Funeka ndithini? Ndifundele phakathi. Ndithobe ilizwi lwam. Yima ke. Njengoba ndithobile, kutheni ndizawuthoba ilizwi lwam? Aphakamisa isandla. Phakamisa isandla. Kutheni liyakhe ikhaya? Ndizawuthoba ilizwi lam. ewe ngoba ndiyangxola kaloku bayafunda oasange bayafunda oemihle bayafunda oasiphile ne so funeka ndithini ilizwi lam ndilithobe ilizwi lam nje for uba andive ubani ulingomso uba ndifunda nolingomso ndithi ngenye imini kudala kwakukho umhambi owayela yava ndiyaphazamisa xa ndisenza loo nto a-a andiphazamisi ne le nto ke ngoku sizayiprektiza ngeliya bali besilifunda akhumla ngoba ndisifunda ibali kunye sawuprektiza ngelaa bali ngoba sifuna ukubona uba ingaba siyakwazi na ukufunda singaba singababini ukhumbule sihlala njani sihlala njani abasemethini nqini bathu nqiniba mamela ke into ezayenza uzawufunda umhlathi omnye afunde ntoni umhlathi kolapheba siyapraktisa mosiqha ngoku ne omnye uzawufunda umhlathi omnye afunde lo mhlathi ungezantsi ne mamela ke mos umuntu uyakwazi ukuthi ngokwefunda ne enze impazamo ne ngeli xesha esenza impazamo uzawuthini wena mntu umfundela akufundelayo uza kuthini wena mntu umfundelayo isilindo uzamthini isithandwa sam okay uzathi yima yima yima uyaphazama uzamxelela uza uba uzawuqala umxelela uba wenze imisteyiki ethini uzawuthini khawuphinde ulijonge alizame la gama ba uyabona nakule gema esibini kunzima ulifunda la gama uqale ke ngokumthini umncedise kaloku mos nam ndiyanincedisa ndithi nani nifunda ngababini ukuze nithini nincedisane nincedisane